esto es Música en la Fábrica, nosotros somos de la clase de producción del Lislud y esto es No se sé si vierte de los invisibles. lo que vivimos juntos. Y ya no sé si. sigo a cualquier lugar Yo sé que por esto debía pasar Todo lo que siento debo guardar Quisiera poder de eso escapar En todo tu fuego volví a caer La vida o la muerte debo escoger Tu vida o mi vida para proteger siento que yo debo